از این زندگی من پا به بادم اندوه توی چهره و بغز صدا اینجا تو آسون میشکنم من خستم و پیش چشان جون میکنم دنیا نزاش خوش خسته از این زندگی من پا به بادم اندوه توی چهره و بغز صداتم این لحظه ها هم میگذره خوب و بده آم این شادی های بیش و کمن لحظه ها هم میگذره بگذار خسته از این زندگی من پا به باتم اندوه توی چهره و بغز صداتم لحظه ها هم نگذره خوب و